今日同大家睇天津一期讲紧一千一百零八尺嘅四房三套，我哋即刻睇一个單位。單位入门有個玄關啦，咁呢度有個對口窗，呢邊就廚房，廚房就係一個誒四方形嘅，咁工作台面相當多，啲廚房係好新淨，同埋用翻啲歐牌。工人房就下面做儲物啦，上面嘅工人瞓啦。 成個客饭咧相當当阔啦，咁基本上一个好靓，又大，系其中一間好房啦。咁呢個衣櫃和浴室有窗，三张客房啦，咁有高樓底，有床台，望花海景，下次都係有窗嘅。呢间房係相當大，呢邊做咗一個大衣柜，跟浴室就双星款啦，坐厕、企缸、浴缸乜都有。